Alcaldes i veïns de tres poblacions de la Costera, Barxeta, El Genovès i Llagnou d'en Penollet, mostren la seva oposició a la construcció d'una abocadora al seu municipi. Són els responsables d'una organització ecologista i una plataforma veïnal de Barxeta contemplen els terrenys on durant anys s'han estret milers de tones d'argila i ara una empresa, Servicios Medioambientales de València, pretén instal·lar un abocador de residus industrials. L'avantprojecte contempla l'arribada de 40.000 tones anuals de residus, químics, derivats del petroli o fitosanitaris. Encara que l'empresa sosté que els terrenys i la impermeabilització que faria lliurarien de contaminació la zona, no tots estan convençuts. Hi ha altres estudis que diuen que eh, aquestes mateixes capes eh, són permeables en, en àmplies zones, amb la qual el perill de que passa els aqüífers és més que notable. En teoria, després d'ells, quan acaben eh, en, els, en els 20 o 30 anys de concessió que, que, que tenen, a 40.000 eh, tonellades de residus anuals i tal, diu que te deixaran en, en pinets i molt bonico i molt arreglat, però saben que això és mentira si és només llegir la quantitat de residus que poden vindre si oficialment autoritzats ja n'hi ha per caure mal. Oposició també dels alcaldes, eh, tant el de Barxeta com els de les veïnes Genovès i Llocnou d'en Fenollet. A Barxeta, més del 90% de la població viu de l'agricultura. Dice 96% de l'agricultura, el 10% és un 10% ja consolidat en quant al tema d'agricultura ecològica. A més d'això, doncs, també està, eh, tenim granges d'ovelles, de, de, de ramaderia d'ovelles que fan llet. La principal preocupació és la proximitat dels aqüífers. Justament hi ha dos barrancs que passen bordejant el, el, la ubicació, la possible ubicació del, del, de l'abocador, que van a eh, desembocar, bueno, van, són afluents del riu Barxeta, que al mateix temps és afluent del, del riu Albaida, que després és afluent del Xúquer. A més a més d'això, n'hi ha àvies subterrànies, de fet, a, a, dos, a escassos 200 metres d'allí n'hi ha un, un llac, que es diu el llac de Matulí, diguem, el llac Turquesa. I per a Joc Nou o Genovès s'ha afegit la preocupació del trànsit de camions. M'ho afecta molt, en el sentit, doncs, per, perquè a nosaltres ens passaria també el trànsit dels camions eh, per al costat del poble. Crec que havien dit que passarien 30 camions diaris, que em pareix una barbaritat. Des de la Conselleria de Medi Ambient es llança un missatge de tranquil·litat. De moment, diuen, ni tan sols ha començat la tramitació de la declaració d'impacte ambiental. El procediment no s'ha iniciat encara, és una consulta. I si parlen de terminis degut a aquest procediment que està reglat i que l'òrgan substantiu sí que és eh, la Direcció General de Qualitat Ambiental, eh, pues bueno, és el procediment és llarg. No menys d'un any per a decidir sobre la intenció d'instal·lar l'abocador i un procediment, asseguren, on es tindria en compte també l'opinió de municipis, associacions i veïns.